hari ini kita akan mulai zoo zoo ini zoo ah ah satu dua ah lagi guys satu lagi satu lagi ya nah, ah di bawah dong iya, iya, ya. ah iklan pas berarti iklan next berbanding gajah That was it. Uh, Thank you.